что, мы в Мармарисе. Здорово, а, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово. Марат, Марат. Марат, Марат. Я, я. Мармарис, Мармарис. Идем на пляж, короче, посмотрим. Точнее, мы вообще не в Мармарисе, это что, Эчмиллер? Эчмиллер. Какой Мармарис? Все. Эчмиллер. Опять наврали в Турции. Ну, сами такие. Вот, так что идем на пляж Эчмиллера. Говорят, классный. Ну, скоро увидим. До пляжа, а что ты, вид здесь такой, что... Классненько, уютненько, говорит, домик из черепицы. Газос. Газозу. Газос. Эс Эсфане. Лода газозу. Сладкий напиток. Ух, поперло. Как вам местный газос? Ароматизованная водичка. Сладенькая, да? Сладенькая. да. У меня простой кизлай. Офигенная вообще. Форм-фактор. Вообще, приколюха Мармариса, ну и Мичмелера, вообще не важно, Мичмелера, Ичмелера, это в бухте. Бухта здесь очень кайфовая, пляж мы еще не нашли, а вот бухта уже идем пока. Такие вот подход и бережку, песочек, ножки. Ну. Что то от нас хотели, непонятно, что хотели. Ну, короче. Шезлонг. А, шезлонг. Нет, шезлонг мы не берем. Ну, турецкий шезлонг. Еще. Обзорище, обзорище. Бухта. вышли, короче, на какой-то оживленный центр, вот даже дорогу какую-то надо перейти. Много машин, так движуха есть какая-то, домики прикольные. Вот справа горы, справа Марат, э, слева ну, прикольно тут, в принципе, движуха. Спокойник. Настоящий водила только такой. Куда полез? <laughs> Ни слова вообще. Э. Такой водила вообще, только жопу умеет показывать. Говорит, а все. Ну и там. И в Турции, на любом холмике, самое главное, чтобы был водружен флаг. Уровень патриотизма на самом деле здесь капец зашкаливает. А, вот, ну, играют детки. Вот смотрите, здесь вот на дереве просто растут гранаты рядом лаймы. А вот тут вообще, походу, апельсины, что ли. Ну, вы поняли. <laughs> Все растет в одном саду на соседних деревьях. Идем к Марату. Тоже скучал. Oh, we are going direct. direct бьюти-домики в Эчмиллере, просто бьюти-домики. Но это не бьюти прям, но, но будут бьюти. Много бьюти. Вот и Если вы знаете, что это, оставьте комментарии внизу. Опять в Турции. Что? Выглядит За... как канал, а на деле Опять без воды. Горы только после пожара. Да, так и есть. Ну, а, вот видно, что здесь вот прошли пожары. Вот, и, соответственно, вот на этих горах видно, что все сохранилось, вся зеленушечка. Получается, всю воду отсюда вычерпали, чтобы потушить пожар? <laughs> Походу так и есть. Думаем зайти вот в такое местечко. Ну, вот такое меню. В общем, заказали несколько блюд. В основном это всякие там масалы, тики, соусы. В общем, с овощами, с курицей, разные да, самосы, какие-то... В общем, индийское местечко. Есть, кстати, здесь и китайское меню. И вот так выглядит Beautiful Марат. Давай привет, Даша, привет. Как тебе местный туалет? Ой, очень атмосферный, очень праздничный, я бы сказал. Как тебе компот? Ой, только компот. Я обычно такие не беру. Это было самое молочное, что здесь было. Не берите здесь компот. Компот за 70 лир. <laughs> Компот за 70 лир. Не берите компот. Вот эти соусы, которые принесли на стартер, очень вкусные. Вот. Ну и вот с овощичками э, в кляре тоже очень неплохо. Это алу, картошечка. В общем, закусочки очень понравились. Вкусные соусы, овощи в кляре э, интересные. Картошечка, брокколи, грибочки. И самоса такая прям пряная-пряная. I like. А это не часто бывает. Принесли main dish Вывод ну, такой. Лучше выбирать <clears throat> классическую индийскую, карри, масалу, тику И избегайте желтой кокосовой жишки. Короче, она сладкая, странный соус вообще, пресноватый достаточно. У Марат поинтереснее штука с курочкой и ананасиками была. Вот. Но Старый добрый Каир. А все остальное вообще классно. И место классное. Советую. Но ну, берите карри. Карри. Ну и просто вот заведение запечатывают, потому что, ну, а что делать? Здесь толпа вообще, full House, ребят. ночной центр. Кажется, в этом городе не только индийский ресторан забит. Просто очень дохрена туристов. Танцуют все. Че себе, там тут живем, что ли?